тоже. Я кого-то догоню. Я кого-то сейчас догоню. Догоню, а догоню. Ладно, медная палка неинтересна. Мне интересна медная палка, не хочу. У меня есть свои палки. Мне больше интересно. Ага! Вместо любой зарядки. Отпусти. Все. Сиди. Молодец. Сидеть. Сидеть. Молодец. Отойди подальше. Причем там столько палок, он найдет именно эту, которую ты бросил. Сейчас придет нас дразнить. А у меня есть палка, у меня есть палка, вы у меня не отнимете ее. ما عرفت بك